сүрөттө көрсөтүлгөндөй дененин экинчи кыймылында биринчи кыймылына караганда ылдамдыгы көбөйүүдө каалаган убакытта ылдамдыктын өзгөрүүнүн аныктоодо жана бул ылдамдыктын өзгөрүүсүн убактысына бөлсөк ылдамданууну алабыз сүрөттө көрүп тургандай биринчи кыймылга 2 секундада 1 метр секунда ылдамдыгы менен өзгөрдү дененин биринчи кыймылында ылдамдануусу 0,5 метр секунда квадрат кийинки ылдамданууларды кийинки кыймыл боюнча тапсак болот үч кыймылында ылдамдык өзгөргөн жок бул кыймыл бир калыптагы кыймыл экенин жана ылдамдануу нөлгө барабар экенин түшүндүрөт төрт кыймылында ылдамдык сызыктуу мыйзамы боюнча азаят демек бул жай кыймыл